Bon, Frédéric, quest ce que tu peux te présenter déjà eh ben, écoute, je suis Frédéric Le Bissonnet, je travaille donc le Virginie Gastor des Champs-Élysées, donc sur, la, sur, ce qui est considéré comme la plus belle avenue de Paris, hein, dans la ville des Lumières. Je fais un peu comme ça, je un peu la publicité comme ça, donc dans une ville, dans une ville et dans un pays qui est démocratique, en tout cas qui est considéré comme démocratique et égalitaire au niveau des droits. Euh, donc voilà, voilà, et je travaille ici depuis 1999 en tant que disquaire. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe là aujourd'hui sur le magasin Virgin des Champs-Élysées Alors, sur le magasin Virgin des Champs-Élysées, actuellement, on est en train de se battre pour avoir. Euh, en fait, les, patrons considèrent qu'ils font plus assez d'argent avec, avec ces magasins. Ils considèrent qu'ils n'ont pas d'idées novatrices pour faire que euh, les magasins fonctionnent. Donc, ils décident en fait de fermer le magasin et de mettre tout le monde à la porte avec des indemnités ridicules. Quand je dis indemnité, c'est-à-dire avec des, conditions de départ et avec très peu d'argent euh, pour s'en sortir euh, quand ils seront mis à la porte. Et du coup, la perspective du mouvement La perspective du mouvement, c'est que nous, on occupe les lieux 24 heures sur 24, donc euh, depuis mardi. Donc depuis mardi, on est dispensé d'activité. Depuis mardi, on nous a dit, vous sortez, vous ne restez pas dans les magasins, vous restez chez vous, euh, et, voilà. Et à la limite, on vous paye pendant quelques jours pour que vous restiez chez vous. Il y a un, grand nombre de salariés ont décidé, une grande majorité de salariés a décidé de rester dans les magasins, d'occuper les magasins. Et, et, tant qu'on n'aura pas, tant que nos revendications ne seront pas, euh, tant, qu'on n'aura pas un minimum, tant qu'on n'aura pas ce qu'on a demandé, on ne sortira pas des magasins. D'accord. Justement, tu peux préciser ce que vous demandez Alors, on demande, alors, un petit pécule de départ un petit pécule de départ bah, pour pouvoir s'en sortir pour les prochains mois, pour pouvoir manger, euh, pour les prochains mois, pour pouvoir payer notre loyer quand on va se retrouver au chômage, ça va être difficile de payer le loyer, acheter, acheter ce qu'il faut à manger. Et puis aussi, on demande bah, d'avoir un pécule pour faire des formations décentes. Une formation décente, une formation qualifiante, pour qu'on puisse demain avoir des emplois sur le long terme pour qu'on puisse pas avoir un emploi comme ça qu'on va conserver deux jours, trois jours, euh, des emplois en CDD ou des emplois précaires. Enfin, on ne veut pas faire des formations pour avoir des emplois précaires. Pour demain se retrouver à travailler trois jours et le quatrième être de nouveau au chômage. D'accord. Écoute, pour terminer, pour euh, le camarade qui vient de Turquie, est-ce que tu peux dire un mot euh, sur, les événements en Turquie Alors nous, enfin, on, suit ça évidemment de très près. Et euh, ici, il y a, il y a, il y a pour nous, ça a été 1789, il y a cette révolution euh, dont, tout, le monde parle, dont, tout le monde parle euh, pour, plus de, pour, la démocratie, etc. Ce qui, se passe, qui se passe en Turquie, on est vraiment solidaire avec les Turcs. On, est, on pense que ce qu'ils font, ce font est vraiment admirable et on pense que nos, camarades turcs, on pense que de toute façon, partout dans le monde, à un moment, la démocratie, va, un moment, c'est la, démocratie qui va s'imposer. Euh, voilà, même si, euh, même si, euh, pas facile, et même s'il va y avoir des blessés, même si, je pense que le combat est juste. À partir du moment où le combat est juste, il faut aller jusqu'au bout. Et je crois qu'on voit ce qu'on voit nos, collègues turcs, nos collègues c'est qu'ils ont, compris que le combat était juste et il il faut le mener jusqu'au bout. Euh, voilà, enfin je dis ça, mais en même temps, euh, ce qu'on voit d'eux, c'est qu'ils ont compris ça. Voilà, donc euh, on est avec eux, on les soutient même de loin parce qu'ils a nos propres combats à mener, mais, on les embrasse, on les embrasse d'ici, et puis, on leur dit, on espère les voir bientôt, plus libres qu'ils ne le sont, et puis, et puis avec plus de démocratie qu'ils en ont, qu'ils en ont aujourd'hui. Voilà. Et ça est dans le sens des histoires, pour que tout ça aille dans le sens des histoires. going with